Желаю успехов Макс Вехов, Монник Вохол. Покупай на Фростере, продавай на Фростере. Это мой логотип моей банды Торнопарт. Она существует с 99 -го года. И ты сейчас слышишь сингл в стиле прогрессив Death Metal 2018 года, который вышел на двух лейблах. Cool, cool Minis Records и Cybermax Digital Records. Вот в формате CDR. Так, вот, купил диски у Лютера. Есть такой тип на Фростере, Лютер. Я него уже покупал. Ну, первое мое с ним знакомство было хуевое. Мой жил, мы тут живем с ним 10 э, минут пешком ходьбы. Вот. Друг от друга. Первое знакомство было хуевое. Мой бедежил он мне прислал через, через почту. И там были... И там был трей убит. Трей убитый, коробка была убитая. Тут, блин, 10 минут э, идти пешком могли бы встретиться, потому что адрес Укрпочты был тут рядом. Ну, короче, 10 минут пешком идти. Что, тяжело было это самое, ну диск целый, нормальный, там все, полиграфия нормальная, но коробка убитая и ничего об этом сказано не было. И видно, что это он такой и всунул. Ну, ну, вот это минус, да. Ну, в этом смысле, да. Я это, вот эти диски э, выкупил, то есть мы с ним договорились, что я заплачу позже. В этом смысле договориться можно. Классный тип, молодец пацан. В этом смысле так. Ну вот, купил тестамент. Ну, это пиратская позиция. Обычная. То есть... Вот. А, 10 гришек всего. Немного себе оставлю пока, пока не куплю себе или лицензию, или ферму. Вот. Все читается, диск идеальный. Вот. А, ну, такой это шли, левактю. Но это не спек, к сожалению. Так бы я его мог продать выгодно. Но... Ладно. К сожалению, это не спирок. Вот, довольный, послушал, вспомнил, классный альбом. Когда-то он мне не пошел, я другие альбомы любил, а сейчас мне этот альбом тоже нравится. Ну, ну вот. Так, вот, Темнозорь. То есть, ну, он стоит на дискоксе, я видел, 5 евро. Вот. Лютый мне упадал за 250 гривен. 250 гривен, да, конечно, дохуя для этого издания, я считаю, блин. И, и не сказал мне, я не знаю, вот он был или не он, лично с кем-то встречался, с каким-то пацаном, блин. Не знаю, кажется, то, может быть, и не Лютой был, я не знаю, я Лютого в глаза не видел. Видел только фамилию, имя и отчество, и знаю одного Александра Шведова, ну, тот отморозок конкретный, Поэтому об этом я ничего сказать не могу, потому что, может быть, это просто одна фамилия. Хрен его знает. Вот. Ну, что, издание нормальное, только чувак не сказал, не сказал, наверное, он все-таки это был посредник, потому что он не сказал, что, вот, смотрите, сейчас достану, тут полиграфия убацанная, 250 гривен это ну никак не стоит. Вот, тут нормально. Тут нормально. Тут нормально. Тут нормально. А я не посмотрел, правда, поверил. Типа, ну все-таки, типа, дуба. Такой, такой диск продают. Должен быть нормальный человек с правыми взглядами, как бы, ну. Не, не подсовывать, как бы, нормально должен быть. Я знаю людей правых, которые люди чести, блин, они пиздоболы какие-то, которые бегают и кричают на каждом углу, что они патриоты. все блядь, патриоты, нахуй. Ну вот, короче, о, ну, а вот. Вот, видите? Вот, полиграфия. Ну, ну мятая, пиздец, блядь. Одна страница. Ну это ж брак. Кому я вот я захочу продать, кто мне его купит за... Э, что, я тоже должен втюхивать? Я втюхивать не буду, как я не мутный, блядь. Вот мутный, да, тот может тюхать. Я тюхивать не буду. Я предупрежу, что помятая полиэфия, она, о, конкретная при том помятая. Надо же было сказать, 250 э, гривен, нихуя себе цена какая, блядь. Это ж, блин, пиздец, слышишь? А еще чувак хотел мне, э, типа, у как почты или новой почты отослать. Еще переплатил бы, да? Спасибо, блядь. <laughs> Лучше лично уже встретиться или через посредника, так уж и быть. Ну так э, об этом же надо было предупредить. Вот это единственный минус. Так, все нормально. Ну вот это минус. Диск играет, все в порядке, качество понятно, это польское издание. Все супер. Вот. Так что, вот, не знаю. Надо предупреждать. Я считаю, всегда надо предупреждать. Что там то не так, это не так. А так, блин, так, конечно, блин. Вот, то есть я, я если буду покупать у Лютера, то буду все досконально проверять, блин, щупать там чуть ли не, не на зуб, блядь, нахуй, прежде чем купить. И только при личной потому что доверять, конечно, уже доверия нету, честно говоря, блин. Ну, когда я шел на встречу с посредником, видел одного <clears throat> долбоеба на велосипеде. Может быть, это и был этот, похожего на того долбоеба. которого я знаю. Вот. Ну, не знаю, не знаю. Так что я не буду говорить, просто сказал, как есть. Показываю, как есть. То есть никакой, никакой себячины, все как, в натуре. Все как есть в действительности. Ну все, пока-пока, покупай на фросере, продавай на фросере, делай выводы сам. Все, я показал тебе, чувак, форумчанин, смотри, гость форум, форума тоже смотри и делай выводы, ху из ху. Пока-пока.